दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस या इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं और उनको कैसे यूज करना है तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं अब हम ये सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स के बारे में दोस्तों आप इस चार्ट में देख सकते हैं मेजरली तीन टाइप के डेटा टाइप साइंस में दोस्तों हम मेजरली uh, तीन टाइप के डेटा टाइप पे काम करेंगे इंटीजर करेक्टर और फ्लॉट ठीक है दोस्तों अब बहुत समझने में आसान है और इसकी मदद से इसकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और क्या क्या समान सेम है समानता है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे इंटीजर डेटा टाइप तो दोस्तों कोई भी नंबर इंटीजर नंबर होता है कोई भी नंबर जैसे वन टू थ्री फोर या thirty three forty four fifty five ये सब इंटीजर नंबर होते हैं अब जैसे इंटीजर की जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है कंप्यूटर टू कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर जैसे कई हार्डवेयर है वो सिक्सटीन बिट हार्डवेयर होते हैं तो उसकी जो रेंज होती है minus three two seven six eight to three two seven six seven पे और कुछ अभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से आ चुके हैं जो थर्टी बिट सपोर्ट करते हैं विंडो एक्सपी तो उसकी जो रेंज है वो इतनी है minus two one four seven four eight three six four eight to plus two one four seven four eight three six four seven ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जब हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन होती है आई एन टी से फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो उनके जो परफॉर्मेंस फॉर्मेट स्पेसिफिक है वो है परसेंटेज डी ये तो आप जान चुके होंगे पीछे हमने जो प्रोग्राम बनाए थे वो हम उसमें परसेंटेज डी इंटीजर यूज करते आ रहे हैं आप किसी भी डेटा टाइप को इस्तेमाल करना चाहते हो तो दो चीजें आपको बहुत जरूरी आती होनी चाहिए फर्स्ट उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है जैसे इंटीजर को आई से और दूसरा उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या है परसेंटेज डी ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये था इंटीजर के बारे में इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लें तो उसके बाद हम इंटीजियर करेक्टर फ्लोर तीनों को प्रैक्टिकल दिख रहे एक एक दो दो प्रोग्राम बना के देखेंगे दूसरा है दोस्तों करेक्टर तो दोस्तों करेक्टर कोई भी अल्फाबेट कोई भी अल्फाबेट हो सकता है जैसे ए बी सी डी या डिजिट यस तो सिंबल ये सब स्पेशल सिंबल ये सब करेक्टर में करेक्टर के टाइप्स हैं ठीक है दोस्तों there are total two fifty six characters तो दोस्तों अब यहाँ पे लिखा है zero to two fifty five दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कंप्यूटर काउंटिंग स्टार्ट करता है जीरो से वन से नहीं करता हमेशा याद रखना कंप्यूटर जब भी काउंटिंग स्टार्ट करता है वो जीरो से करता है तो zero to two fifty six हो गया total to zero to two fifty five हो गया total two fifty six characters ठीक है दोस्तों अब जो एक करेक्टर है वो ऑक्यूपाई करता है आठ बिट आठ बिट यूज कर रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई टू रेस पावर एट ठीक है दोस्तों two two raise to power eight that is equal to two fifty six इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे सी एच से और जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड है दैट इज परसेंटेज सी तो आई थिंक आपको करेक्टर के बारे में दोस्तों काफी क्लियर हो गया होगा अब हम दोस्तों करने जा रहे हैं फ्लोट दोस्तों किसी भी नंबर में अगर दशमलव का इस्तेमाल किया होता है तो वो फ्लोट नंबर कहना था किसी भी नंबर में जब हम डेसिमल का या दशमलव का यूज करते हैं प्रयोग करते हैं तो उसे हम फ्लोट पॉइंट कहते हैं दोस्तों जैसे 4.3 जैसे 103.4 उसको हम फ्लोट पॉइंट कहते हैं दोस्तों फ्लोट पॉइंट चार बाइट्स स्पेस यूज करता है मेमोरी में सो थर्टी टू बिट्स जो उसकी दोस्तों रेंज होती है वो होती है minus three point four E thirty eight to plus three point four E thirty seven इस रेंज को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं एक होता है ये जो ई e से पहले वाला है और एक होता है जो ई e के बाद वाला है ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई e से पहले वाला और ई e के बाद वाला तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती क्या है दोस्तों जो ई e से पहले वाला है इसको दोस्तों हम कहते हैं मेंटेसा इसको हम कहते हैं मेंटेसा ठीक है दोस्तों और जो ई e के बाद वाला है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट जो ई e के बाद वाला इसको कहते हैं एक्सपोनेंट दोस्तों इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब होता है कि three point four into ten raise to power thirty eight अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा इसकी जो रेंज है वो है minus three point four into ten raise to power thirty eight तो दोस्तों इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हम इसको जो कंप्यूटर में हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ई e से करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करते हैं इसलिए बीच में ई e आ गया दोस्तों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोट से और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एफ तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर जो था डाटा टाइप्स के बारे में आगे हम इनके प्रैक्टिकल्स करेंगे